alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulilloh va ala alihi va ashabihi ajmain hozirgi davrdagi tibbiy e, rivojlanish juda ham oldinlab ketgani hisobiga ba'zi bir oldinda bo'lmagan voqeliklar odamlarning hayotida sodir bo'lib turibdi jumladan hozirgi davrda soch ektirish masalasi juda ham keng e, urfga aylandi desak bo'laveradi shuningdek e, ba'zi bir e, ko'sa odamlarda ya'ni soqol chiqmagan odamlarga maxsus dori darmon bilan kremlar bilan yoki mazlar bilan ham ularning soqolini chiqarishlikka demak turli tuman vositalar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan sochini ektirish masalasida e, demak biroz ixtilofli farqlar bilan aybni ketkizish uchun bo'lsa mutlaqo joiz bo'ladi aybni insondagi biror bir noxushlikni aybini ketkizish uchun soch ektirishlik joiz bo'ladi ammo o'zi chiroyli o'zi to'g'ri turibdi lekin bir joydagi sochini boshqa yoqqa o'zi bor sochini yana bor joyiga olishlikka urinishga harakat qilishlik bu joiz bo'lmaydi xuddi shuningdek soqol o'stirish uchun ishlatiladigan kremlarning tarkibini o'rganiladi agar tarkibida harom narsa bo'lmasa tarkibi halol bo'lsa demak u narsadan foydalanish e, demak iste'mol qilish e, badaniga surtish joiz bo'ladi vallohu alam bissavob